eh, wasanii kutoka Nakuru. So wadau, uko vipi? Tuko sawa, tuko sawa. So unaweza tuambia jina maybe tukianza? Uh, my name is Frankly speaking. Uh -huh. Yeah, and I'm a spoken word artist yeah. and a writer. Yeah. Yeah. Uh -huh. Brand Silways mkoa Yeah. Yeah. show ya leo umechekiaje? Ah, imeweza mbaya. Eh, eh, eh. Kinyama, kinyama. Part gani ya show ya leo imeku, imekumaliza ile mbaya? Eh, basically nimependa everything combination na composition ya show, setup, everything, audience ilikuwa na energy. But kuna place nimependa ya Priest the Poet, hiyo piece yake ya on mental health ime, ime sana mpaka like nime like hata composition ya hiyo piece venye eh, venye ameicompose like hiyo ni hiyo ndo hiyo ndo ni takeaway yangu nikasema that was the so generally wasi wengi wajue tuko na shows kama hizi Nakuru. Yeah. Naweza jiambia wasi pale nje ni wanacheki na wajue kuna show. Uh, the fact that you guys are here, you live prop mmeanza ku do what what you do best and putting the the online content uh, kuweka what's what's happening on the ground out there on kwa, kwa internet. It's so it's so encouraging and I know those people that wame miss chances kama za attend hizi mashow ama wame miss chance ya attend shows kama hizi uh, wanaenda kupatana nazo out of, out of you what you guys are doing and I'm grateful for you guys yeah and show imekuwa awesome pia yeah. Uh, kumekuwa kumekuwa kumekuwa kwangu imeni hit ka fulani nilikuwa najua ni poetry poetry poetry poetry alafu kwa stage eh, ngoma imebamba hiyo eh, fusion yeah, audience audience, kulikuwa na ile part ya kudance pia ilinibamba because wasa wengi walikuwa wameconcentrate sana huko kwa stage, alafu kuona pia dance like now that's that's how you know an artist like that's how you, you now know that umeinteract na audience yeah. out of out of things like that yeah, yeah. And so Silways yeah. Uh, when ni msanii yeah, na yeah. wote ni wasanii yeah. do you feel like audience ya Nakuru wameanza ku appreciate like audience wenyewe wameanza ku appreciate events zenye zina happen Nakuru wameanza ku come show wameanza ku appreciate yeah. wanalipa show ama wanataka za bure eh, first of all audience anafanya chenye wewe unataka chenye msanii anataka Ukipatia audience staff ya kulipiwa, definitely italipiwa. Ukipea audience staff ya free, sasa hata atakuja atakuja. Unaona audience hataki, ah, mbona mbona umwite show ya free? Kama umeinvest time yako kuandika hiyo piece ama kucompose hiyo song ama kuchora, mbona umpe free? Hata yeye atakuja juu atajiuliza, mbona mbona kama ume ataona maybe it's not worth it but yeah akiona ume, umeinvest everything yako hapo na umemwonyesha like hii ni stuff unafaa ulipie, mhm. most definitely atakuja because yo, analipia hiyo ndo kusupport. Anata, akulipi juu ati ndio uishi lavish lifestyle, anakulipa kukusupport. Ndo kama ulikuwa na una uwezo wa kuingia stu, at least you have something yenye umepata, unaweza ingia stu, unaweza jimarket nayo kazi yako. So definitely wase wana appreciate, ndo maana wako hapa leo. Ni Sunday, kuna msee ametoka church akaingia hapa, akakuja amekaa for those four hours, amesikiza and then anakuja not basically because ati ni free ama analipa. We are here to learn, unaona, tuko hapa kukufunza kufunza each other, unaona. Sasa kuna kitu nimelearn kutoka kwa audience, kuna kitu audience amelearn kutoka kwa huyo msanii, so wana appreciate most definitely, wana, wana appreciate mm -hmm. Na mhm. task kubwa iko kwa wasanii, wasanii wajitume eh, yeah. ukiweka kitu poa basi watakuja juu, niko sure kwa watu wenye walikuwa hapa kuna wasi wajui Priest the Poet but sasa kutoka leo ni mafanu wake na watakuwa na mfollow because yeah. ya kazi ya yeah. eh, saa amekuja akakuwa eh, so, yeah, so yeah. mafans wana hey, wana yeah. big up manzi wana wanafanya kazi safi yeah. yeah. So maybe tukimalizia eh, Frank unaweza aje ambia Priest the Poet Lukitatu wenye wamepangaisha utawaambiaje? Yeah, yeah. Ah, sasa wanafanya kazi fiti. I love I love what you guys are inspiring us to to do this to do this thing to kuwa kama team uh, kama kama wasalika kuja Jay Priest hatungekuwa na artists wote hapo, na kama wangekuwa na hiyo spirit pia timu wakatunge hatungeona hatungeona vile look it hadi look it at me sikuwa nawatambua, lakini waseni wangori hawa sasa wangori, unaona wanauza nguo <laughs> wanauza nao nguo huko kwa soko manzi, una imagine msana anauza nguo mchana usiku anaandika ngoma, anacheza gitaa na compose, bado anaingia studio, bado weekend anaingia. Eh. So msee anajituma manze, na chenye naweza sema ukiona msanii wako anajitumia design mm. Eh, manzee msupport, acha kusupport wale mtu amekaa online pale amekaa kwa kiti manzee anakuwa anakusijua anakuambia venye ako na milioni ishirini <laughs> anakwambia ako na milioni ishirini ndio one video apate hizo milioni ishirini si ati ako nazo. Support mtu anajituma bana, <laughs> eh, si ndio? Acha mambo ya showbiz, support talent. Showbiz <laughs> kitu gani? Eh, eh. Ah, big up to Priest and everyone, asanteni sana kwa mwaliko will pay next time, bado tutalipo na tutakam bado. Naongeze bei, muongeze ni bei, <laughs> Acha next time bei inapanda, acha kwa punch, bei inapanda, si ndio? Tutalipa, tutalipa, tutalipa, ni wetu hawa. Because unaona, unaona hiyo piece, kama hiyo piece ya mental health, mi mi personally men touch because nimefeel okay, maybe I'm not in that situation but ningekuwa umsa amechange, eh, amechange mentality yangu like like eh, wewe Regina, unaona alijimanda juu ya nini because of life circumstances, so unapata na kuwa, na kuwa macho na kuwa macho like sasa nikiona msee mwingine because tuna judge sana, tuna judge. Unapata msee amekaa pale, unapata msee anavuta fegi, maybe anatumia drugs kule, kumbe anatumia drugs fake kuja associate naye, kumbe si kupenda kwake, ni issues zenye ako nazo, unafuna tunabonga naye. So ukitoka hapa, msee yote mwenye amekuwa hapa anaweza relate na anaweza anaweza help huyo msee mwenye ako hapo nje anaumia. Yeah. Shukran, shukran. Asanteni sana. Appreciate manze. Life Pro pale Manu anafanya kazi safi manze, na mcheki yeah. Pale kijana anajituma, kijana mfupi lakini <laughs> maono mrefu mrefu bana. <laughs> Eh, manze manze, bless manze. Asante sana. Thank you, thank you.